哎呦我的妈！

Thank mm-hmm. you.

Are you gonna jump? Don't jump! <laughs> you look so good. 拜拜，拜拜，拜拜。 还跟个狗狗似的在那喘，嗯。